үстөлдүн үстүндө эки бирдей арабаны койдук алардын биринде пружинасы бар пружинаны кысып жип менен байлайбыз биз биринчи арабага жүктү коёбуз. булактын ортосунан бирдей аралыкта биз тоскоолдуктарды жыгач бурсокторду койдук жипти кесип алалы арабалар тоскоолдуктарды бир учурда сүзбөйт жүктөлбөгөн араба тоскоолдукка жүктөлгөнгө караганда эрте жетет демек арабалар өз ара аракеттенүү учурунда ар кандай ылдамданууга ээ болушкан жүктөлгөн арабанын ылдамдыгы жүктөлбөгөнгө караганда азыраак массалары ар кандай болгон нерселер өз ара аракеттенүү учурунда ар кандай ылдамданууга ээ болот